Так, значит, так, так, так. Что у нас, что у нас имеется? Что у нас есть в наличии? Так, сейчас подумаем. Так, думай, думай, думай, думай, голова деревянная моя. Ага, придумала. Так, значит, так. У нас есть дом. Это раз. У нас есть я. Это два. Два. Я бы даже сказала два с половиной. Ну да ладно, ну что ж. так. Эм, и остаются у нас еще вот эти два. Ну да, и правда два. Да. Так что вот с ними делать, с этими двумя? Так, как их там зовут-то? А, да, Доминик и э, Маша, кажется. Ну да, Маша ее зовут. Так, надо пойти и выяснить вообще, зачем они нам нужны здесь, в нашем проекте, и чем они нам могут быть полезны. А то ходят тут мимо, вообще не занимаются делом. Все, так надо пойти и узнать все. Ник! Ник! Где ты? Я ты, лентяй, выходи, подлый трус. Доминик! А, вот ты где. Так, так, что это мы здесь делаем, а? Так, не ручки, ручки убираем. Так, так. Вы слышали? Вы слышали, это он, это он, видите ли, он работает. Ха. Так, интересно. Хм, интересно, на чем-то он работает. Послушай меня, Доминик. Слушай меня. У меня к тебе важный разговор. Давай. Смотри, я решила, что у нас есть театр, Но... у ну. нас есть я, Но... а это ну. уже почти два с половиной. И еще вот у меня остаетесь вот вы двое, вот-вот-вот двое вас, вот, вот ты, вот и Маша твоя. Но, ну, и Ну, и что? Ну вот я понятно, зачем нужна. Квартира понятно, зачем нужна. Для того, чтобы сделать театр домашний. А вы-то, вы-то мне зачем нужны? Ну-ка. ну Вот зачем? Вот ты вот сейчас вот сидишь, вот и непонятно, чем занимаешься. Ну, вот чем занимаешься? Я почти спрацую, но... Так над чем ты работаешь-то? Вот, вот скажи мне, пожалуйста, вот в чем твоя необходимость нашему театру. Вот чем ty możesz być nam полезен? No ja mogę wymyślać tytuły filmów, no. tam z, z, z tego, tytuły, spe, spe, no generalnie tematy w spektaklu, Aha. mogę robić dekoracje, mogę, mogę wykonywać lalki, e, mogę co mogę, mogę was przewozić z miejsca na miejsce, a nie, teraz nie można się przemieszać. No. E, nie, no, no mogę, no ale mogę zamawiać, zamówienia robić, reklamą się mogę zajmować, tam przecież w internecie, A. w sieciach socjalnych, Aha. wiesz, że to rzecz czasu zajmuje. Слушай, ну, так значит руководить все-таки буду я. Это очень хорошо меня устраивает. Ага, так ладно, хорошо. Так, ну это все? Вот так мало? Не маловато ли будет? Навыков, Ну. талантов, умений? No i jeszcze mogę się muzyką zajmować. О, Музыка? Ну, скомпоновать много а музыки до твоего спектакля. Ну. Слушай, а это интересно, это, это, это, я думаю, что нам полезный навык, нам, нам пригодится. Mm. Ладно, хорошо, в отношении тебя вопрос снят. Ну, Сгодишься. Ну, и, пожалуйста. Так, ну, ам, ам, так, ам, вот это твоя Маша, она нам зачем нужна? Вот, вот слушай, вот мы уже вот сколько уже дней ведем наш проект, а она же ни в одном видео не участвовала. Вначале только красиво поулыбалась и все. Вот как... зачем она нам нужна? Какой от нее толк? Скажи мне, пожалуйста, а? а ты, ты ж певна? Ну, конечно, конечно, я уверена. Так, давай-ка мы у нее сами спросим. Так, Маша, Маша, вы хотели лентяйка? Толку от тебя нет никакого. А ты уверена, что от меня нет никакого толку? Ну ладно, ладно, хорошо. Вопрос снят, тоже сгодишься. Ну, ну что сидим-то? Давайте это уже работать. Давайте работать, все. Нечего сидеть, все, работать.